Condesa. hicimos antes? No Dicía uns na praza a vaca condesa está rara. Non brúa, non menea o rabo e non dá leite nin polas boas nin polas malas. Murmuraba outros na tenda non quere andar cincando bostas non corre, non turra, xa non se dis trae mirando os tres trens que van á cidade. A vaca condesa era unha boa vaca, pero pero non facía cousas de vaca. andaba soa polo prado, remoía noite e día, día e noite. Todos estaban preocupados se segue así de revirda a vaca condesa vai perder a cabeza. Os seus amigos amigos reuníronse os da Cortés e os do Prado. Atabeu o Cuco, que sempre ia oa ao seu que facer deixa en paz que dicir espilete, vaca, se cadra o merlo pode axudar. Ao día seguinte, o merlo armouse de paciencia e díxolle non remoias tanto. Condesa, Brúa, Vaca, Montesa. Non remollas tanto. Condesa, Brúa, Vaca, Montesa. Que me canso de cantar. E uso este prado. Pero a vaca enfadada contestoulle e que me picou no cu o estaban o moi salvaxe. Se brúas vou no buscar propuxolle o merlo e como a vaca bruou, o taban veu zumbando. Aquí sigue papá. Basta de queixas, condesa, dixo Tabán. Ti dallo o rabo como as demais, así espántasme e non te pico. A vaca contestoulle un pouco celosa. <coughs> E que a ovella dá moito leite, por iso o pastor a min nin me mira. O tabán díxolle que chamaría pola ovella, se, mane se meneaba o rabo con graza. Case o esmaga. Non te preocupes tanto, condesa. Móxeme con descanso porque ti non das leite nin nata. Liouse a ovella. E que Brais xa non me dá coliflores da súa horta. Ben, irei polas da súa... Irei por el se das leite e a vaca prometeu chegar a primeira moxidura da tarde. Por que te enfadas, condesa? Por que te enfadas, condesa? Preguntou Brais. Comerías coliflores se botases bostas grandes para facer este Terco. Eso no é. Iso non é de vacas fe refinadas, replicou Condesa, moi colorada. Ademais, Canelo canelos ladrame polas mañáns, o moi desvergonzado, que pillaban se cagan, se ca, cagan, vouno buscar, díxolle Brais, vaia bosta, este terco de primeira. Vale. Tá. Deixa de papar moscas, condesa, dixo o can. Está ta, estás tan pasmada que me das risa. Brinca e turra, a ver se me pillas. A vaca xouse e bufando perseguiu no to bosque. Todos rían ao ver a vaca de novo correr e burroar, pero o cuco, que notaba algo raro, foi detrás dela. Cando chegou ás vías do tren, a vaca parou e baixou as orellas. O cuco, que era moi cuco, viu que estaba triste, máis que enfadada. Non te lamentes, condesa, xa brúas, das leite e turras. A que ven esa cara? A vaca confesoulle que os viaxeiros do tren xa non a miraban. A condesa era unha vaca coqueta e o cuco pensou que aquilo tiña solución. O merlo perfumoula con lavanda. O tabán, nun bater de alas, rizoulle as pestanas. Brais enredou flores nos seus cornos. E Canelo iluminou o seu rostro con vagalumes. Canto máis fermosa estaba a condesa, saiu o arco da vella. O vento trouxe unha chuvia de pétalos de flores, e os paxaros do bosque comenzaron a cantar. E todo ocorreu cando estaba a pasar o tren da tarde, que ia a cidade. A vaca condesa lanzou un bruido triunfal e os viraxeiros abrallados puxéronse a aplaudir. Guapa, fermosa, gritaban. Como loce, como posa, berraban. E os rapaces tiraban bicos a moreas. Por fin, a vaca sorriu. Necesitaba loumiños, como todos de cando en vez, pensou o cuco. E moi E moi contenta, a vaca condesa foi para a corte, que xa anoitecía e aínda tiñan que muxir. Corte.